كاين آه، عده مراحل يمر بها الذي يريد التلقيح كاين قاعه الانتظار قاعه الانتظار يعني la réception la réception ومن بعد يروح عند الطبيب عند الطبيب يفحصو ويشوف واش عنده امراض و يشوف واش عنده امراض باش باش يشوف اسكو يقدر يتلقح ولا لا لا تنتظر كاين فئه تنتظر بصح فئه قليله جدا واش نقدر نقول لك باللي الطبيب هو الذي يشخص هو الذي يقرر وبعد يروحوا la vaccination la vaccination ياخذوا التلقيح تاعهم ومن بعد يقعدوا نص ساعه في قاعه l'observation يقعدوا نص ساعه قبل ما يروحوا قبل ما يغادروا المكان هذه هي المراحل هذه هي المراحل يعني آه، التلقيح آه، انا انصح كل مواطن ان ان ياخذ هذا التلقيح لانه هو اللي يحد من آه، من انتشار الوباء يعني c'est très important هذا التلقيح c'est très important باش نحبسوا نكسروا الوباء نكسروا la transmission تاع هذا الوباء